tamere tu oiku. Ho oikos eis mucus diamerisdetai. Tau testi aulee procoition hupocauston mageireion tameion depneterion camara coiton meta prosoico dome theises eu marias hoi cofinoi sum ferusi toi metacomisdein ta chremata. Hai cibo toi, haitines gleidi dianoigontai, toe te reisthai auta sum ferusi. Hupo tu stefus esti to huperoion, en toe pro to frear, stathmos meta balaneiu. Hupo tu oiku hoy no sé qué es ti.